자리야. 이거 이 분자리요. キイチンとか作業までやってるくらいだから景気がいいんだろうね大したことないんだろケンちゃんとか近頃すごい景気だねうち中のなりまで違ってきたからねなんて言ったって鉄工所はね俺なんかダメさいつまでたったって大したことはねえやあんちゃんあんちゃん買ったオーバーいくらしたんだい 腹だろ当たり前だお母ちゃんもう起きてもいいまだ早いよもう少し寝てなつ無理言ってらあちょっと漬物はまだお使いに行ってきておくれしようがない子だの幸吉母ちゃんまた脱臼かい 俺弁当の中にラッキョウが入ってると電車の中でとっても臭いから嫌だ食わん方が臭いやん鮭の方がもっと臭いぞあれはねあったかいご飯のそば入れるから臭いんだよなんですねお前さんまで <laughs> おい電車までやろうよしじゃんけんい綺麗になったねあの娘 源事と同じ年に卒業したんだってああ本が開きましたからお読みになるんでしたら帰りにお寄りくださいってそう言ってよちなんだ俺に言うんじゃないのか兄さんなんだかむっつりしてたわねうん今日少し機嫌が悪いんだよそうじゃあ頼んだわよさよなら行ってらっしゃい少しくせえぞ ちゃん次郎ちゃんは中学行くんだってさそうかい僕小僧は嫌だなそんなこと言ったってお前あんちゃんたちだって学校出てすぐ働いているんだよ母ちゃん僕は軍人になるんだよ士官学校行くのいいだろいいともいいとも幸吉お前は大将になるんだったな母ちゃん私はお前はね お前は女のルンペン小吉何バカなこと言うので子はねれいなお嫁さんになるんだろ私れいなお嫁さんよねえ母ちゃん僕小僧はどうしても嫌だな母ちゃんは知らないよお父ちゃんに相談したらいいじゃないか Thank you so much. Bye. あげるよあ君が卒業してからのことをお父さんなんて言ったまだ相談しないのかね小僧に出すって言ってますうんそうまあどっちみち働くにしても将来のことよく考えなきゃいけないからね 先生もよく考えたことねさあ帰りたまえ とにかくこのままじゃいつまでたったってどうにもならないと思うんです親を養うことだって女房子を持つことだってそりゃここに何年勤めたって昇気はたかが知れてるしねそれに君のような頭のいい人がそんな仕事をいつまでもしてることは第一惜しいよそんなことないですけどとにかくもう少し学校へ行きたいと思うんですただ僕はどんな科学でもするつもりですが そのためにうちへ入る金が少なくなることはみんなを苦しめることですしで今働いてるのは親父と弟2人と4人なんですがみんなの収入を集めてギリギリいっぱいの生活をしてるもんですから誰が1人かけても早速困るんで ましいですわ出来のいい息子さんあんなにたくさんいらっしゃって出来がいいんですかどうですかただ大きくなるばっかりでねもう皆さんいいお給金夫になるんでしょ何あんた弁当ばっかり大きくてお給金はスズメの涙ほどですからねそんなこと本当ですよご飯だっていくら麦を多くしたって落ちかないくらい食べるんですからねだって皆さん働き者ですもの結構ですわよいいえ市場へええ 今日はタラがとても安いんですよ私も買いましたけどタラ豆腐にでもしようと思いましてねじゃあ私も見てみましょう何しろいろんなもの高くなりましてね、えー、でもいつもいつも変なものばかりじゃブツブツ言いますしね毎日苦労しますわ本当にじゃあごめんねあタラですよそれから負けますからね言わなくちゃ損ですよそうですかどうも 麻豆腐にするとうまいんだけどなそれはうまいだろうけどさお豆腐だって一つ五銭だしそれにうちじゃ一つや二つじゃ足りないんですからねうんまあそれはそうだあんたがお酒でも飲まなきゃ別ですけどねしかしこの煮付けもうまいよなかなか、うん、毎日毎日狂ったらありゃしねおい幸吉勉強も済んだかえまだだろう 俺もわかんないんだよ誰誰よしうんうん時さんどうも近頃の算術は父ちゃんが教わってた頃と違うらしいなこれわかんないのえ これはこれは教わらなかったらしいやからちょちょ2回って聞いてごらん音が伝わる速さは媒質によって異なる空気中では摂氏0度の時毎秒約331メートルである I have a sister. You have a brother. I am your brother. You are my sister. あの時ざくっと矢指を川に突き立てたらきっとしぶきがほとばしって爪を黄色く染めたものだった懐かしい渦の香り私はじっと小勢をぎぎた今は御大腸になって遠い戦地に行っているおじさんを思いながら水けの白菜なんというみずみずしさであろう噛めばサクサクと歯切れよく朝の気分を洗ったりす 物の父も母も兄も妹兄ちゃんこれ教えてよ訳したものでああいう o u お前は女かちょ男だ No, I am not a girl. I am a boy. ちょ太鼓の皮やバイオリンの人は大きな運動をしているそれに対して軽くと音は弱い教えてやる It is a load. The load is in a bar. えー、まっちゃんお嫁さんもらうのかいあさって来るんですってさ、うん、顔出さなきゃいけないだろううんああ行かなきゃ具合悪いだろうな着物は着物は普段のでいいだろう何かお祝い物持ってかなきゃいけないだろう。どうしようね感情前だしそうだな 栄作が少し持ってるんだけどねあいつがどうして毎日やるお小遣いを貯めてね、うん、この間そっと見たんだけど2円近く持っているんだよへえうち中で一番金持ちやねんかしょうがないからまた借りようと思うんだけどえまたって前にも借りたのかい去年70銭ばかり借りてね、うん、まだ返してないで具合悪いんだけどかわいそうだなそりゃかわいそうだけどさ親子の間だものそうかな あいつもキイシと同じように学校の出来もいいんだしやっぱり利口なのかなそりゃあんたキイよりも利口なとこがあるんですよこいつはなかなか苦労だっておい栄作風邪ひくぞ れとあのお前と一緒になったのはいくつの時だっけなあ嫌だよ忘れたのかね私が19でさあんたが6だったんじゃないのほら初めて会った時さそんなことは聞いちゃいないよそろそろ喜一の嫁の心配だ喜一はまだ早いよ長男だからなできれば早くもらって落ち着かせなくちゃまあもう23年はいいやね そのうちには源氏だって登るだってもう少しは稼ぐようになるだろうしそれはそうせっことはないさお前の娘どう思う喜一も先も好きらしいんだけどどうでしょう と面白いのよだけど私この主人公の恋愛観に賛成できないんだけどな喜一さんどう思うか読んで意見聞かせてようん近頃忙しいのうん今度のお休みにどっか行ってみないうんどうしたのうん嫌だわどうかしたの うんもるのあさよならどうしたのさ今日は親父にパンがあるんだよ本は本持ってかないの ただいまおかえりねえ父ちゃん親不孝になるかしんないが5年間暇をくんないか やぶから棒にそんなこと言って暇取ってどうするつもりだ俺は今の工場に勤めていたって一生うだつ上がんないからあそこを辞めてどっか他の夜間でも昼間でも学校行けるとこへ変わるつもりなんだそして電気学校を卒業して講師の免状を取りたいんだそうすれば278の時は悪くても67時円の月給は取れるだろうと思うんだ かしいや俺が出てけばうちが困ることはよく知ってるよだから父ちゃんに頼むんだよだってこのままじゃ何年勤めたってどうにもならないことは分かってんだねえ俺は死んだと思ってくれればいいじゃないかバカ野郎生きてるもんがどうして死んだと思えるかよ米は上がるきもょうも上がるしお父ちゃんのお給金は下がる一方なのにお前にまで出て行かれたらあとはどうなると思うんだよだからさ今それを話してんじゃないか聞いていたよ ちゃんと聞いていたけどこっちの困ってるの品がよくまあそんな身勝手が言えたもんだ身勝手じゃないよ母ちゃんなんかにわからないんだよわからないことなんかあるもんか誰かにうまいことそそのかされてきたんだろまあいいからお前黙ってろってそれでうちを出て他にあてがあるのかい 俺の方の組長さんが学校時代に世話になったことのある弁護士のうち書生に世話してもいいと言うんだその組長はほら父ちゃんにいつか話した早稲田の効果を苦学して出た人なんだよまあおめえの言うことももっともだが出し抜けじゃ俺にも考えがつかねえや。 じゃあ土曜日の晩まで考えおいておくれよ俺日曜に組長のうちへ行く約束だからよしよしまあ飯でも早く食えよ飯はもういいんだよじゃあ茶でも飲んじゃどうだ茶なんかたくさんだよどうすんのさきっと誰かにそそのかされてきたんだよあんたろくでなしが。 うちの困ってることも考えないで少しで足が自由になると勝手な熱ばっかり吹きやがってガーガー言うなよあいつだって人取りのことは考えてるんだ 当にうち出んのかいそのことでみんなとも相談したいんだまあ座れよ あの子たちどこへ出かけて行ったんだろうねどこへ行きやがったかあいつらみんな兄貴の肩持ち上がってお風呂かね 日はみんな深刻な顔してあっち行っててくれよ重大な会議なんだからやだわ気持ちが悪い 父ちゃん先行くようん今日何曜日だ水曜だよ父ちゃん合唱先生がね学校出たらどこ行くんだってうんでお前なんつった子供になるんだって言ったんだよ 先生関心だって褒めたろうん先生も考えとくってあそうか今度はあときっと褒めてくれるじゃんな父ちゃん急いでるからな しっかり歩けく 銭足らずかねなにそろばんから下わねんで <laughs> いや冗談でなしにお前さんとこなんか本当に羨ましいよ長男はもうだいぶ稼ぐんだろうがいやその長男で頭を悩めてるんでうん何か道楽でも覚えたんかよいや女ができたとか道楽を覚えたとかっていうなら意見のしようもあり親の意向も聞かせられるんだが うちを出るって言いやがってねうんなんでねまあ無理もねえと思うんだけど、学校行くのに5年暇をくれってねそれにもともと学問が好きには好きだったんだ、うんうん、今のまんまじゃ先々親も養えねえし女房も持てねえからってんだよしかし関心だねうちのやつなんか確か同い年だと思うんだけども 毎晩赤い顔して帰ってきやがって給料なんてろくに持って帰ってきたことはないんだからねまあ関心って言えば関心のようなもんだけど今うちを出られたら5年はおろか一月だって答えるんでねいやしかしそれはなんだよ関心な子だよくできた子だようんそれはなかなかよくできた子だとは思ういや今時少ないよ いやそれほどでもないしかしまだ酒なんかあんまり飲んだことないらしいし、うん、タバコは全然飲まないし毎月入れるものはきちんと入れるしまあそこら関心だね、うん、うん、うちのとはだいぶ違うね、うん、そんなに飲むのかね飲むだけならまだいいんだけどどうもこれがあるらしいんでねああ ああ気をつけんといかんねどこ行くんだよいいから黙ってついてこいよここだなうんほらよすよ いやないか、んなことに。来いよ。今日は行こうよ。用があるんだ。約束があるんだから勘弁してくれよ。いいじゃないか。な。いいじゃないか。よ、よすよ俺。さよなら。チェ。源たちはどこ行ったんだって夜店でしょあいつらもうずうずしてやがって 木一に暇をやったら何て言い出すか分かりゃしね一匹走りゃみんな走るってね近頃生意気になったからね少しきつく言ってやらなきゃダメだよ栄作どうしたよ金貸してくれたかさっきちょっと話したんだけどねあの子は大丈夫だよ 大丈夫だよ2あるんだ今夜はみんな使っちゃうんだそうかもう一ついいかあいいよ天ぷらそばいいかあいいよねえ天ぷらそば一つくれよはい俺もいいかあいいよカムライいいかいいよカムライ一つはいおきあんちゃんもいるといいんだけどな 일사그뉴스턴가세요너쓴다부동산간대二人で帰ってな。うんお風呂かねうん昨べ行ったじゃないうん、うん まあいいやあったまってきよそれで兄さん本当にうちを出るつもりなのどうかなあんちゃん気が弱いからなそうやらしいもんねみっちゃん好きなんだろ何よ生意気って ねえみっちゃん今度の休みに2人で写真でも見に行かないあんたおにぎりがなくなったら一緒に行ってもいいわ源さん学校にいた頃田島屋の真似が上手よくやってたわね俺人がいいからなお宅だってよくやったんだよ大河内の前なんてとってもうまかったわよよせよ笑ってるの誰もいないからいいじゃないのやだよこのコーヒーただにしてあげてもいいわ これただかええいやだおかしいや何はぶしならやるけどあら何はぶしやるのそれでもいいわちょっと照れるなまあいいやこのコーヒーがただだと思うや <coughs> トントントントントントントンこのは元六 14年陳春は弥生の中の頃七重へかりよあねさっき言ったことを親父に黙ってたね何さ一緒に活動行くって言ったことさ言いつけるわよ頼むおい源氏何をしてんの あんちゃん来てないのかいあんちゃんまだ帰らないのかい遅くまで遊んでないでお帰り 帰らないつもりじゃないのかねそんなことはないよあの子の荷物見てみたらよし、そんな集めたち5人で、こっちはおいらと竹坊とカンプリでいいや。うるさいな。あは百貨店の立向かいは商社のボンベイとくしゃくれた案を突き出していった。ダメだよ、それじゃ。 あもうただいま遅かったねあご飯はいらないよ お帰りただいま寒かったろお茶でも飲まないかいらない いなさい。ねえ、あんた。栄作のしょうがないやつったらあれしない。お金をみんな使っちゃったらしいのよ。なんだって前みたいに返さないと思ったんでしょ無理に使っちゃったらしいのよ。あんちゃんたちに思っちゃったんですって。うん、まあ、それは無理もないや。あんたはそれだからダメよ。まあ、こんなとこでそんなこと言い合ってもしょうがないじゃないか。 今日は早いのね今日ねうちのそばへお嫁さんが来るんだよ知ってたろまっちょんあらそうちょっと観察してやろうと思ってねそれで早く帰ってきたのバカねだからニキビが増えんのよねえ兄さんゆうべ遅かったのうん忙しいのかしら これどうしたんだ買ったのかうんもらったんだよ誰に鷲尾先生にうん信次お前お嫁さん見たかああ見たよ綺麗だったかうん真っ白くよ分からねえのさ残念だったな飯いっぱい余計に食ってたんで見逃しちゃった 잠깐 から出なさいいらっしゃいどうしたの何か冷たいもんくんないかお酒飲んだのねじゃあ水がいいわ しいわねお酒なんか飲んでお酒飲んで俺変わったううんそんなにわかんないわよ今日はなんだか飲みたくなっちゃったんだ本当に珍しいわ大丈夫ああ マキさんのとこへお嫁さんが来たのね私見たのよとっても若いお嫁さんあら帰るの大丈夫大丈夫だほらダメじゃないの少し横になって休んでいったら 寝なさい随分賑やかだったらしいねああ今夜はだいぶ飲まされて何しろは大変さ喜一はまだ帰りませんよ毎晩遅くまで何してやんだろうな源氏たちはいますよ おう源氏喜一毎晩遅いがおめえ知らねえか今夜和尚先生のとこ行くって言ってたよ和尚先生んち何やちにうん何度か知らないけどさ んちゃんおめえたちに何とか言ってなかったか親不幸になるか知らないがこのだけは決心をしたから後を頼むって言ってたようん 飯はいらないよなんだ父ちゃんいたのか飲んだのかいああああ酔っ払っちゃった お前和尚先生ん家行ったんだってああ父ちゃんによろしくってさ和尚先生何て言ったはあいろいろ言ったよなんだか分かったような分からねえよなちょっと俺には一口に言えねえんだなんだ何のことだよ親孝行とは何かって引きに行ったんだよ よなんて言っただから一口に言えないって今言ったじゃないかしかし父ちゃん俺は決心をやめたんじゃねえからなそう思っといてくれどんなことがあったってやめやしない俺はもう22だぐずぐずしてたら一生棒に振っちまう何もダメだなんて誰も言いやしねえやだって嫌だって顔してるじゃねえかちゃんと分かってろだけど俺はもう組長にもそう言ったしゆんべ世話になる弁護士さんとかも言ってきたんだから コーヒーを持ってやるから来いよおいあんちゃんいいのかい無理すんなよ やつ酒なんか飲んでたがどうしたのさどうしたんだかどこへ出かけて行ったの しいなどうにも頭痛くてい地汚たらしにガツガツ飲むからさガツガツしねえったって積まれるもの飲まないわけにいかねえじゃねえかそれが意地が汚いからよ にでもなりなもうお前は大将になるのをやめちゃったのかだってしんちゃんが大将になるんだもの僕やめちゃった私お嫁さんなんのよ ねえ母ちゃんおい今日鷲尾先生のとこへ相談行ってくるぞ何をさ喜一のことさ何かいい知恵を貸してくださるといいね父ちゃん僕のことはお前はまだ小さいんじゃないかお前のことは後だっていいんだよ母ちゃんがお金貸せっていうのに使っちゃったりしてさ少し先生に叱ってもらうといいんだよせやせいつまでそんなこと言ってんだ お前のことも先生に話してみるぞ自分は酒でも飲んで頭が痛いのなんのって勝手なこと言ってりゃいいんだろうけどさ少しはこっちの身にもなってもらいたいもんだようるさい 家なもんで喜一君の言うことがよくわからなかったんですが、はい、それがいきなり親孝行とは何かっていうんでねそれにはいろいろ事情がありまして、その事情というのをいくら聞いても言わないもんでまあ下手な理屈だけを言っておいたんですが一体どうしたんです喧嘩でもしたんですかいえ喧嘩のどうなってんじゃないですよ実はどうも困った問題なんでして で分かりましたそれはあなたもやりきれないわけですね、えー、親孝行を傘にしてせがれたちに私利なんてないんですが何分どうもそうですねあれの希望にしましたって大した野心じゃないのでしてせいぜい女房子が持て二親ぐらい満足に食わせられるようになりたいというんですし たとえ成功しないったって私も石にかじりついても我慢してやりたいところなんですが何しろあれが飛び出しますと後のやつもみんな飛び出すのは目に見えてますしいや困ったもんだけどな何とか一つ先生から意見をしていただきたいと思いまして意見などという性質のもんじゃないがとにかく明晩参りましょう そしてみんなで話し合ってみようじゃありませんか、親が悪いのでも子が悪いのでもないと思いますどうすればいいか一つみんなで考えてみようじゃ なんだよあんちゃんしびれのおまじないだよ断っとくけど僕は石村さんに頼まれて喜一君に意見をしに来たんじゃないよまたそんなことをすべき性質でもないんだからねまた僕にも別にこうしたらよかろうという解決案もないんだうん 志村さんが飲んだくれるとか喜一君が怠けるとか言うんなら問題は簡単だがねだからみんなで一つ思うところをそれぞれ話し合ってみようじゃないかどうだね源氏君なんかどんな希望を持っている僕はか海軍を志願しようと思ってます10年も辛抱すりゃ閉ぐらいにはなれるでしょうから 昇君はこいつはとても大きな希望を持ってるんですバカ野郎隠すことなんかねえじゃねえか昇は弁護士になりたいと言ってるんですそういや立派だそうやってみんながちゃんと成功するんなら石村さんだって本当に嬉しいに違いない先生は僕らが成功なんかしないとおっしゃるんですかいやいやそんないいえ成功します僕は 石にかじりついてもきっと成功してみせますまだわかりませんことたまらんかキイチもう僕は我慢しきれません僕は22歳です今にして将来を覚悟しなきゃいつできると言うんでしょう現在の工場など100年勤めたって女房を満足に食わしていけるにはなれません随分貧乏にも我慢してきましたこう言うと父ちゃんに当たるようで誤解するかしんないが 小学校を出るとすぐからいや小学校にいる頃から僕は誰にも負けないように働いてきました23年の頃から源氏と2人で納豆売ったり辻裏売ったりもしてきました生まれるとから22年間いつかは良くなるだろうと辛抱してきたんですがこれでもまだ我慢しなきゃいけないんでしょうか聞いたふうなことを言うなまあ西村さんぶたれたっていい俺は父ちゃんの悪口言ってんじゃないんだ 俺はこれから先師匠が目先のない生活をしたくないからなんだ野心とか名誉心とか言うんじゃないただ満足に食うためだけの一か八かの決心なんだ成功しなかったらその時はその時はもう未練なんかねえんだいいから出ていき 5年でも10年でもいいから好きなようにやってみろ成功しようとしまいとそれは適量だあとは何とかやっていく源氏も昇も栄作も思うままにやってみろあとは何6日すってもやっていくおめえらに頼ったのが悪か 俺だってまだ頑張れるはいこの通過切りのたれ死にすることもあるめえちょっと外へ出ないかそこらで茶でも飲みながら話そうね 世の中ってそんな狭いものでもないさ今の若い者がこんなことでべそつきようじゃダメだよえ あんちゃんどうすんだ父ちゃんだってかわいそうだもんな出ていかないよきっとねえ、うん、先生すいませんでした泣いたりなんかしてでも なんだかさっぱりしたような気がします君は利口なんだからよく分かってると思うさっきも言った通り僕には今どうしろとかどうした方がいいなんてことは言えないんだ君の気持ちを尊重してるからだね焦ることはない今の気持ちを捨てないで努力することだ僕はそれだけを希望してる 努力してみますよし俺は長期検出で頑張るぞ俺も頑張るぞ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れおい頑張れ頑張れ頑張れえい